Alors, l'effet Pygmalion, c'est le, en fait, c'est la théorie euh, de l'autoréalisation. Et ça aussi, quand on motive ses équipes, c'est euh, de dire, ben voilà, c'est essayer de motiver. Alors, la théorie de l'automotivation, l'autoréalisation, pardon, c'est quelquefois un peu compliqué. C'est, il peut avoir une, une, une, une, une phase positive, c'est-à-dire que vous allez motiver vos troupes, vous allez faire en sorte que, euh, par votre message, mais qui soit quand même, qui, soit quand même euh, euh, clair et, dont vous ayez euh, une, une, certaine confiance dans le fait que l'action pourra se réaliser, ben, vous arrivez à, finalement à tirer vos troupes et à, à faire en sorte qu'elles vous suivent. Le côté négatif, c'est quelquefois ça peut amener à des comportements moutonniers, c'est-à-dire que les gens suivent sans trop se poser de questions. Et euh, il y a toujours un compromis entre euh, finalement euh, une attitude de, de, de autoréalisatrice qui fait qu'on rentre un peu dans, une, dans, une, dans, un système de formatage et puis qui nous fait devenir moutonnier. Donc il faut toujours prendre un peu de recul pour savoir pourquoi on fait ça et, et dans quel, dans quel terme. Voilà, donc, euh, et ici, dans un cadre, cette, cette, euh, cette, autoréalisation, cette prophétie autoréalisatrice, dans un cadre, je dirais, purement euh, de, travail, ben, c'est toujours en mettant des niveaux de performance assez élevés pour que les gens puissent s'identifier. On a vu tout à l'heure que c'était bien de, de s'identifier à, quelque chose de supérieur à nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cette, tendre vers cet objectif qui nous permet effectivement bah, d'être motivé, d'avoir un esprit de groupe motivé pour, pour, affronter euh, la difficulté. D'accord. Voilà, donc en fait quelques, quelques petites, euh, petites informations sur l'équipe, comment gérer cette équipe. Cette équipe en fait c'est une des, des, bases importantes et aussi un des éléments sur lequel vous allez être jugé quand vous allez faire le pitch. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans la salle, quand vous allez présenter votre équipe, les gens vont... on vous juge sur ce qu'il y a. On ne peut pas vous juger sur ce que vous allez faire. On ne peut pas vous juger sur le futur du projet. On vous, on vous juge sur ce qu'il y a. Donc l'équipe, prenez en compte l'équipe, d'accord Parce que euh, c'est un des éléments structurants de la réussite de votre projet. Merci.